配着首饰，我就买了一个这种小小的可以外带的首饰盒。我之前一直没有想到买这种东西，然后就一直丢耳环丢什么，因为它们都很小，我很喜欢小小的东西。这个皮的，然后白的，我觉得还蛮方便的。我建议大家买黑的，因为我刚买的白的，我觉得它它就已经脏了。买黑的实用一点，用久一点。其实美妆的东西买的不多，买两个腮红，一个三文鱼色，一个是湿又野的。这个色就是非常的淡，就新手用也没有珠光。色号是这个。 日用野的是 P 三二五二，这个还可以，我觉得还蛮好看的，它带一点点细闪。我今天脸上用的就是这个，是这样的，就有一个偏橘调的，叫珍珠水蜜桃。相当颜色就很白，相当于是这个，这个我还没试过。他们说这个是涂多少都不会手重，然后很元气的眼颜色，可以妆上脸的时候涂一涂。